william ni william twica birukoreza maganeti rwogera ndetse wanyita teacher of love ndetse ni ngebagezaho ibintu by'ubwenge uyu tugiye gukomeza ndetse kuri izi motivation speech cyangwa se motivation quotes mugiye kujya muri bano kuri youtube channel yanjye nizigarura iminsi yo kubaho mugakomeza kwiyongera iminsi yo kubaho ndetse muhite mukora subscribe nizizajya ziza buri munsi mbagezaho n'izindi apps nziza zo kugira ngo muzajye muri filime zacu sabusikarayibu twikomereza twidudube ubundi njye ni nako nitwa ujye uyitwara kuri subscribe gutyo babikwereka dukomeze tududube n'ubundi kuri filime zanjye zongera iminsi kubaho twikomereje aho kugira ngo uzahanagure amarira kuriho uzahanagura abo bantu ubwo batumurira ndetse n'abo bakuriza rimwe na rimwe ndetse kiba ari ngombwa kugira ngo nawe ubwawe witandukanye n'abo bantu bakabaye bakuriza bizaba byiza kugira ngo ndetse uzabe inama rusange abantu baboneraho bafatiraho buri munsi uzibera na rimwe rukumbi yonyine kibuze uzaba impamvu nziza abantu bazakomereza kwizerera mu bantu beza abantu uzabahereza igihe ubahereza umwanya ariko ntuzigere wingingira umuntu kugira ngo agume mu bwawe uzabareke bakora ibyo bashaka burya icyawe kiba ari icyawe kizahora n'icyawe ntaho kizajya yego uzaba imfura koko ariko ntuzigere ubi ndagusabye ntuzigere uba ikigoryi nta muntu uzaza kugukiza mu bibazo urimo ubuzima ijana ku ijana ni inshingano zawe nutiyitaho ntawe uzakwitaho agaciro kawe ntabwo kagabanuka bitewe n'uburyo umuntu atabasha kubona ibyo ukwiriye ntabwo ibyo nta kintu kigabanukaho akenshi uzaba warira umuntu ariko ntuzigere uba ikigoryi kugira ngo wongere umwizere cyangwa wongere umwizere ya isi bazagucira imanza abantu bari kuri iyi si rero bivuze ngo ugomba kubaho ubuzima bwawe kandi ubuzima wifuza nta muntu muri iyi si ndetse umeze nkanjye cyangwa umeze nkawe uri kureba uyu munsi birashoboka ko ndetse hari umuntu umwe uzavuga ko uri umuntu udasanzwe undi akavuga ko uri umuswa cyangwa uri umuntu wa feke birashoboka umwe azagushima n'undi ntazagushima ariko byose ubyizere n'abo bantu babiri bose uzabizere abantu bose ibyo bazaba bavuga ibyo bintu bizaba ari byo kuko njye nitwara mu buryo butandukanye biterwa n'aho ndi ntuzigere uhinduka ndetse kugira ngo wemerwe n'abandi bantu uzagume gutya umeze umufana wawe udasanzwe ni wa muntu utazi umwanzi wawe udasanzwe nanone ni wa muntu uzi ntuzigere utuma ndetse abantu baza mu buzima bwa gutyo ngo mu gutyo ntuzigere wemera abantu ngo baguceho mu buzima bwawe bazi bakuri bati ntuzigere wemera ndetse abantu bagucira urubanza ibyo ntuzabyemere ntuzatuma abantu ndetse bangiza imyitwarire yawe uzige yego gucunga uburyo cyo ukwiye kurakara ndetse n'iryari unakwiye kwihangana ntabwo abantu bose tumeze kimwe bamwe bashobora kuzakubwira ngo uwo umuntu udasanzwe abandi bakakubwira ngo ngenda uwa fake birashoboka <laughs> ariko bose uzabizere kuko byaterwa ndetse na mudu bansanzemo kandi ntuzigere urekera kwerekana abantu agaciro bafite mu buzima bwawe n'icyo basobanuye kuri wowe uzakontorore ndetse ibyumviro byawe ndetse uzige gufata uburakari bwawe ndetse n'uburibwe ufite ubuhinduremo imbaraga izo n’izo mbaraga uzabona mu buzima ukazihagararaho mu gihe muri make utita ku byo abandi bantu bagutekerezaho nibwo wageze ku rwego rudasanzwe n’ubwisanzure bwa mbere muri iyi si rimwe na rimwe uba ugomba kwigira ndetse ikigoryi kugira ngo ndetse nawe abo bashaka kugira ikigoryi bagire ibigoryi aribo <laughs> imyitwarire yacu ndetse ntabwo ishingirwa ku rugamba twatsinze cyangwa urwo twatsinzwe ahubwo ishingira ku rugamba ubwacu turi gutinyuka kugira ngo turwane imbaraga ndetse z'uburyo utekereza n'ibyo uteganya kugira ngo ndetse uzagereho ibyo binganya na karite ndetse bigena karite y'ubuzima uzabaho umuryango ukunda ukaba ufite inshuti nkeya nziza zikuriho ukaba ufite ibiryo ku meza yawe ufite n'ahantu uri kuryama uri umukire kuruta uko unabitekereza burya umuyobozi nyawe agomba kuba afite imbaraga n'ubushake budasanzwe bwo kugira ngo yihanganire ndetse iby'abakoresha be cyangwa se iby'abakozi be batabashe gukora iforasi uzayijyana mu mazi ijyemo yego ariko ntabwo uzayihatiriza kugira ngo inywe amazi icyo cyo ni ikidashoboka mu buzima ibyo ushaka ntabwo bizigera biza mu buryo bworoshye ibyo byo bimenye ngo ntubabaze umuntu ukamubabariza umutima ugakomeza kumuvugisha ariko ukabona ari gukomeza kukuvugisha yishimye anakubashye uzizere yizera neza umuntu aragukunda kwihangana ntabwo ari ubushobozi bwo kugira ngo utegereze ahubwo ni ubushobozi bwo gukomeza gutegereza ndetse wihanganye umukire wa mbere ku isi yaravuze ngo jeff bezos ngushoboye kumara imyaka indi uri gukora ndetse nta kintu ubona ariko mu mwaka wa gatanu ukaba umuntu udasanzwe kuri uyu mubumbe turiho jya utegereza kugira ikintu gito nkubwira ushobora kubwira abantu ndetse uyu munsi mutanje bizinesi yanjye ukabibabwira ku mbuga nkoranyambaga uzabona like nke komenti ebyiri rimwe na rimwe ntunazibone ariko nuramukubwiye abantu ngo wabonye akazi bazishima baguhe like nka magana inani cyangwa igihumbi ndetse benshi banakubwira congratulation ariko nta muntu n'umwe kubwira ngo ihimbire umurimo wawe ndetse watanje bizinesi yawe ku giti cyawe ngo wumve barabyishimiye kugeza igihe bizaba byaciyemo ndakubwiza ukuri niba ubasha kugira ngo ukontorore ibyo urya n'ibyo unywa birashoboka ko nta n'ikintu na kimwe utabasha gukontorora nitaye ngo wacerewe ngo uri gutangira ibintu ucerewe utangiye business ucerewe utangira gukora ucerewe we tangira ukore nta kibazo icyizere cyatakaye mbabarira nta kintu iba igisobanuye nta kintu iba ikivuze ya mukore subscribe mwirukuruza magneti rwogera ndabakunda cyane cyane dukomeze tududube like comment share ndetse na instagram yacu ni william twica rukuruza magneti rwogera teacher of love bas ushaka n'udusobanuye mwese muhite mujya kuri kuri youtube yacu ariho nimero urahita uzikuru ndetse utangirire filime z'ubwenge ndabakunda cyane cyane